Elmi, kent pa. Lungi po na na. Sakit. Dandan, kent pa. Tunit lang pati si Elmi dito yung friends. No. Ni maya otro. Yun Sing anay bi dali sing. No no. Sing anay manada to sa akong tita. Sige ya sing. Sige ya para uwi si tita. Mm. Oh, kita na sa palo kala. Numasay ko me kapila. Yeah, sing a song. Dali. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bait-bait. Yeah. Dabal. Habla daddy o sing. Pakita ka na na. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, 你特别棒。